Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geek Wars, je suis Scar et aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode sur Age of Mythology. L'édition étendue, c'est-à-dire la toute dernière édition qui est sortie, qui comprend non seulement le jeu de base, le jeu étendu qui avait l'extension des titans et l'extension qui a été faite en 2016 avec la mythologie chinoise. Donc, je me replonge dans ce jeu avec vous, ce jeu pour le décrire, alors c'est un jeu de stratégie, déjà première chose, euh, développé par les mêmes gars qui ont fait Age of Empires, et c'est un jeu de mon enfance, c'est même le jeu de mon enfance, euh, qui a développé complètement mon amour pour la mythologie en général, que ce soit grecque, scandinave, égyptienne, et beaucoup moins euh, chinoise, parce que chinoise en fait ça a apparu que très récemment, donc j'ai vraiment pas eu le temps, même l'intérêt véritablement de m'y plonger. Euh, donc c'est un jeu assez vieux euh, dans, ses graphismes, etc. Mais euh, que j'adore particulièrement. Donc on va se faire une partie. Une partie pour commencer, tout à fait normal Je vais prendre le... On va dire le, dieu de base, hein, c'est-à-dire Zeus. quoique je pourrais prendre Hades ou Poséidon. Enfin en tout cas, il faut prendre un des Grecs. quoi. Euh, qu'est-ce qu'on va prendre Zeus, Hades ou Poseidon euh, Ouais, non, on va garder Zeus. Zeus, il est bien. Euh, mon préféré reste Hades, mais Zeus est très bien. on va se mettre en modéré. Et on est parti. Donc le jeu est très simple, il s'agit d'un jeu de stratégie tout à fait banal du début du 2000, je crois, hein, qui est sorti, euh, quelque chose comme ça. Où il s'agit simplement, voilà, vous avez vos, vos hommes et vous euh, construisez votre base dans le but de péter la gueule à la base d'en face. Rien de bien compliqué là-dedans. Euh, ou... Ok, donc on est contre les Égyptiens, je crois. Nous on joue les Grecs là. La civilisation grecque pour moi c'est une des civilisations les plus équilibrées du jeu. Véritablement, c'est la civilisation de base. Hein, c'est c'est avec ça que vous commencez. La, campagne du jeu se fait avec les Grecs principalement. Euh, une campagne de jeu qu'on pourra faire si vous voulez. Hein. Euh, moi, je serais tenté de la faire. J'ai pas commencé par la faire tout de suite parce qu'elle dure très, très, très longtemps. Et c'est sensiblement toujours la même chose. Hein. C'est euh, vous allez à un endroit, vous rencontrez un ennemi, vous créez votre base, vous pétez la gueule à l'ennemi, vous bougez du coup, faut aimer quoi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de pas le, pas le faire tout de suite parce que euh, je ne je ne veux pas miser euh, le fait de faire une série qui serait très très longue si ça ne vous intéresse pas. Du coup, j'ai décidé de faire un petit épisode euh, de test, voir si ça vous plaît. Si l'idée vous plaît, et si l'idée vous plaît, moi je serais tout à fait ravi de, de faire cet épisode, cet épisode, cette série, pardon on s'est créé un Pégase. Alors ce qui est vachement bien du coup dans déjà Mythologie, c'est que vous avez la possibilité de suivre véritablement la mythologie, dans le sens où vous utilisez les euh, personnages mythologiques et les, créatures euh, mythologiques pour votre gameplay. Par exemple, Pégase est une unité qui permet de plutôt bien euh, explorer la map sans trop se faire emmerder parce que c'est une unité de vol donc généralement, il euh, n'y a pas énormément de chances que vous fassiez péter la rondelle avec une unité de vol. Bon alors on manque de tout, là on manque de bouffe, on manque de, de, de, faveur. Du coup oui, que je vous explique un peu le, style de jeu. Vous voyez ici donc les ressources dont nous avons besoin pour évoluer dans le jeu. Donc nous avons la nourriture qui est euh, là, le bois, l'or, ça, c'est votre population. Si vous atteignez le nombre maximum de population, vous ne pouvez plus entraîner d'unités. C'est comme dans tous les jeux de stratégie existants. Hein, euh. Et vous avez enfin la faveur. Euh, donc c'est, euh, en l'occurrence chez les Grecs, c'est prier les dieux, hein, comme ce que font mes deux clampins là juste ici. Ils sont en train de prier devant le temple de Zeus que j'ai construit mais ça change selon les, les civilisations que vous prenez. Par exemple, si vous prenez les Égyptiens, c'est, je crois, les monuments que vous construisez qui génèrent de la faveur. Si vous prenez les Scandinaves, c'est quand vous vous battez que ça génère de la valeur, de la valeur, de la faveur, pardon. Euh, et alors les Atlantéens, c'est quand vous construisez des forums. Et les forums eux-mêmes génèrent de la faveur. Et enfin, euh, euh, les, forums des, colonies, pardon. Moi j'appelle ça des forums, mais euh, c'est censé être des colonies. Et enfin, vous avez les Chinois qui, eux, établissent leur, euh, leur réserve par... réserve de faveur, c'est comment les gens... Ah oui, ils créent des jardins, et dans les jardins, ils peuvent demander de la, euh, de la faveur divine. C'est très spécial, les Chinois, c'est vraiment complètement à part, parce que ça a été rajouté bien après. Alors... on va se créer un, euh, un silo juste là. Et euh, prendre la bouffe. En attendant, on récupère le maximum de vaches qu'on peut. Moi, personnellement, je ne tue jamais mon bétail. Euh, j'aime pas trop faire ça, hein. parce que je suis pour faire des très très jolies villes et des très très jolies bases. en fait, je fais pas vraiment des bases, moi je fais plutôt des villes. Et je répugne véritablement à tuer mes animaux dans la mesure où je trouve ça joli dans le décor. C'est pas une question euh, de euh, j'aime pas tuer des animaux ou pas dans les, jeux vidéo, hein. vous, me verriez sur Red Dead Redemption, c'est un massacre. Euh, mais là, par exemple, les cerfs, je m'en fous complètement, donc il peut les buter comme, il veut, je n'en ai rien à secouer. J'ai juste pas envie de buter mes vaches, parce que je trouve que les vaches, ça fait joli dans le décor, ça fait rupeste, ça fait sympa, ça fait ville, voilà, ça fait, ça fait, ça donne de la vie à votre décor. Alors ah, bien entendu, hein, j'ai accompli les, objectifs de jeu, hein, faut pas croire. Mais si je peux rendre ça joli par la même occasion, euh, je dis pas non quoi. Alors, euh, alors, alors, alors. Oh la vache, ils vont super vite en face. Ils vont super vite. Bon, on, va se retrouver dès qu'on aura atteint suffisamment de bouffe et tout ça pour avancer un peu dans le jeu. A few moments later. Et donc nous y revoilà. Euh, moi je développe un petit peu euh, tout ce que j'ai autour de moi. Voilà. On va se créer un héros. Donc on va invoquer Jason des Argonautes qui est notre héros euh, de base chez Zeus, en sachant que les héros euh, mythologiques comme Jason, etc., sont très très efficaces contre des unités mythiques, euh, qui sont un peu les tanks dans le jeu. Alors par contre, cette option de jeu n'existe que chez les Grecs. Les Grecs, ils peuvent développer des héros. Les les, les, les, les, Égyptiens, les Scandinaves, etc. ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Donc, euh, peut-être à terme, on sera euh, amené à, vous montrer un petit peu comment fonctionnent les Égyptiens, les, Scandinaves, etc. Donc là, j'ai mon héros récupérer une relique, qui est euh, la baguette d'Odin. Donc, avec cette relique dans mon temple, quand je la mettrai dans mon temple, toutes les améliorations venant du temple seront moins chères. Moi, ça me va. Vous voyez qu'on a réussi à développer un, certain nombre de ressources en attendant, le, camp d'en face, il s'est beaucoup développé aussi, donc euh, on est en retard en fait par rapport à eux. On est plutôt même très très en retard. Il faut qu'on se développe, il faut qu'on se développe. Et où est passé mon autre euh, gars Il a totalement disparu. Ah non, peut-être qu'il a rejoint. Euh... Aucune idée. Je, je, crois, je croyais avoir euh, gardé un, villageois en réserve au cas où pour faire du de la construction, mais apparemment mes f Apparemment pas du tout. Bon. Bah écoutez, euh, c'est pas grave, on va en créer deux. Petit conseil de jeu, il ne faut surtout, surtout, surtout pas mettre trop de villageois. Sinon vous avez plus de, vous avez plus de possibilités de créer euh, des unités de combat. En sachant que vos villageois ne deviennent jamais des unités de combat, hein. ça n'est pas... Euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, je dis ça, mais ça marche que chez les Grecs, bien entendu, chez les autres. Je vais répéter ça pendant toute ma partie, j'ai l'impression, mais chez les autres... Euh, excusez-moi, je fais le mur. Chez les autres civilisations, ça ne fonctionne pas du tout pareil. C'est vraiment très très différent. Et maintenant, je vais revérifier quelque chose. Est-ce que les ours, ils attaquent les meumeux Je ne suis pas certain qu'ils le font. Je J'imagine que oui. Hein. Euh, je sais que les ours attaquent les villageois, comme les loups. Il y a d'ailleurs un, pouvoir très très chiant des... Euh, parce que juste au-dessus, là, vous voyez, là, j'ai trois pouvoirs qui sont euh, présentés. Enfin, trois pouvoirs. pour l'instant, j'en ai qu'un seul, mais j'en ai trois autres qui sont en attente. Euh, qui sont mes pouvoirs divins euh, donnés par les dieux en récompense du fait que bah, je, les, je, je les vénère. Et donc je disais ça pourquoi Oui, je disais ça parce que chez les Scandinaves, il y a un pouvoir qui est très très chiant, qui est le pouvoir donné par euh, je ne sais plus quel euh, dieu, mais c'est vers la fin du des âges, vous avez quatre âges. Euh, ce pouvoir, en gros, fait spawner des, des loups à côté de votre baraque, à côté de votre base, qui viennent bouffer vos, vos, animaux, vos, vos villageois, détruire vos bâtiments, euh, tuer vos hommes, enfin c'est le bordel quoi. Donc on arrive à l'âge classique. Et nous avons le droit entre deux, euh, deux dieux. Nous avons Athéna à gauche, la déesse de la sagesse et la guerre. Et nous avons Hermès à droite, dieu des messagers. Avec soit les centaures, soit les minotaures. Et les pouvoirs qui correspondent, donc euh, le cessez-le-feu pour Hermès et euh, la restauration, donc euh, une sorte de heal quoi, pour Athéna. Je crois me souvenir que le Minotaur est beaucoup plus efficace que le Centaure. Enfin, le Centaure c'est efficace, mais dans une autre manière c'est efficace en tant que, bien entendu, unité de, distance, si jamais vous faites du, combat en mêlée, euh, le Minotaur c'est quand même euh, largement supérieur. Oh Une deuxième relique. On va envoyer de suite notre héros la récupérer. Et cette relique c'est la couverture de le drap de euh, l'impératrice Zoé qui rend les bâtiments plus résistants aux unités de siège. Très intéressant, il faut qu'on se la prenne si jamais on, on, euh, reçoit une attaque notre ennemi avec des unités de siège, on sera plus à même d'y résister, c'est pas complètement débile. Euh, je, crains que euh, il n'y ait pas de... Qu'il n'y ait pas de d'eau. Euh, dans le coin, donc euh, pas de, possibilité de faire un port. Euh, ce qui est quand même assez chiant parce que on va se l'admettre, les ports c'est quand même extrêmement sympa quand il s'agit de... Ah bah super le, mur qui arrête personne. Quand il s'agit de choper de la nourriture, tout simplement parce que vous avez des bateaux de pêche. des bateaux de pêche Contrairement à euh, la nourriture type les cerfs ou euh, vos animaux domestiques, ils peuvent choper de la nourriture à l'infini. Ah, première rencontre avec un ennemi. C'est un prêtre. vous voyez, les prêtres, chez euh, les Égyptiens, c'est un petit peu l'équivalent des héros chez les Grecs. Il va essayer de passer par au-dessus, j'en suis sûr il n'est pas euh, menaçant euh, au premier sens du terme, mais il, fait du repérage. Il essaie de cartographier la zone pour des futures attaques. C'est un éclaireur, donc il faut qu'on le rattrape et il faut qu'on le tue. Au passage, vous avez vu, mon Minotaur est là, hein, il a débarqué. Dis bonjour Minotaur. Voilà, il vous dit bonjour. Alors ici, ici, bah, première chose que vous allez faire, c'est finir ce vrai, faire un vrai mur, s'il vous plaît, parce que si les gens y passent comme dans du beurre dans, dans ce mur, ça ne sert complètement à rien. Donc on va améliorer ce Minotaur, on va faire un Minotaur un peu plus résistant, et on va améliorer euh, la visée, enfin la visée, le champ de vision des tourelles, et on va améliorer ça c'est quoi ah, D'accord, elle vise mieux, super. Ça c'est pas mal. Ah, alors voilà ce petit enculé. Je l'ai vu sur la minimap. Il est beaucoup plus au sud, bon, c'est pas grave, il reviendra. Et quand il reviendra, on le défoncera. Donc on va s'établir une petite zone de sécurité derrière nos murs. Il est possible que je fasse une double rangée de murs, ce qui est toujours très efficace contre, contre des attaques ici, vous allez me bâtir des tours. Alors vous avez un nombre de tourelles euh, qui est malheureusement euh, limité. Hein. Vous pouvez pas euh, bâtir 4000 tourelles, hein. sinon croyez bien que je l'aurais fait depuis longtemps. Vous avez aussi un nombre de maisons qui est limité et un nombre de forums qui est limité. Faut que j'arrête de dire forum, hein. c'est pas un forum, c'est un colonie. Donc si vous avez envie de voir une sorte de, suite à cette série euh, via la campagne euh, de, Edge Age of Mythology, n'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de assurer cette campagne. Alors, une deuxième tourelle s'il vous plaît. se le construire tout seul, comme un grand. Et chose qui est complètement invraisemblable face hein, à un sol aussi neigeux, c'est de se faire des fermes. Mais on va en faire. Les fermes, c'est le saint graal dans euh, le jeu, véritablement. Ça vous permet euh, complètement... Voilà, ça, ça, a une réserve infinie de nourriture. Donc vous foutez 4-5 fermes, un villageois dessus par ferme, et vous avez une réserve illimitée de nourriture. La nourriture ne descend pas au fur et à mesure du temps, c'est pas... Il euh, y, avait un jeu comme ça euh, que Gamehog avait présenté sur les Vikings, et j'ai complètement zappé le nom de ce jeu, qui m'intéresse beaucoup aussi, hein. peut-être que vous verrez à un moment donné sur la chaîne. Mais euh, donc dans ce jeu, dans ce type de jeu là, c'est un autre type de jeu de stratégie où vous aviez en effet le fait que euh, les réserves de nourriture descendaient au fur et à mesure du temps. Alors l'IA dans ce jeu est plutôt intelligente, ma foi. Euh, alors, quand je dis plutôt intelligente, ça reste... Voilà, faut pas non plus déconner. on va se faire Ulysse, très bien. Ulysse il va débarquer, il va aider. La euh, oui, donc je disais avant de m'interrompre moi-même, l'intelligence artificielle de ce jeu est plutôt, est plutôt bien faite. Seul détail quand même que je donnerais à l'intelligence artificielle qui peut être gênant, c'est sa tendance à abandonner très très vite quand vous détruisez ses forums. C'est peut-être la seule chose que je trouve dommage parce que en termes de stratégie, il n'est pas con du tout, hein, l'ordinateur. Hein. Euh, parfois même, il gère mieux que certains joueurs en, multiplayer. Euh. Mais il y a un multiplayer à ce jeu. Euh. Il y a une possibilité de multiplayer. par contre, je n'y ai jamais joué. J'ai juste vu des parties sur le net de multiplayer. Donc je peux pas vous dire si ça vaut le coup ou pas. Je sais juste qu'il y a certains joueurs qui quand même méritent la palme de la connerie. Vous avez largement la possibilité de, de faire les coups qu'ils voulaient et ils ne l'ont pas fait. Vous, me direz, ça arrive à tout le monde, ça arrive même au meilleur. Hein. Ah, il y a de ce petit enculé. Allez, on va voir si on peut, si on peut le tuer, c'est bien. Parce qu'il arrêtera de carter Voilà. L'IA utilise euh, énormément de ses unités pour cartographier euh, votre, position. Et c'est très très très intelligent de la part de l'IA de faire ça. Parce qu'énormément de joueurs ne le font pas. Là déjà moi je ne le fais pas en ce moment, je suis pas en train de cartographier leur position, alors que je devrais le faire. C'est très très con de ma part, je ne sais pas pourquoi je le fais pas. Je crois que c'est parce que... Oui non je sais pourquoi je le fais pas, c'est juste parce que j'ai envie de développer un petit peu ma base avant de faire n'importe quoi. On va se faire une deuxième colonie. Qui va être juste ici. Je me souviens plus, les, loups sont là, d'accord. On va penser à les tuer les loups quand même. Et on va finir de cartographier cette zone avant d'envoyer notre Pégase chercher ailleurs. Alors, Dionysos ou Apollon. Donc la fête ou la musique. Personnellement, j'aurais jamais pensé qu'on pouvait dissocier les deux, mais... Ouais, mais sauf que le problème c'est que Dionysos il a une unité qui est principalement marine. On va prendre, on va prendre Apollon. Pour une bonne raison, c'est qu'il a Underworld, euh, qui est le passage des enfers, et qui permet de euh, faire passer vos unités d'un point à l'autre de la map immédiatement en fait, comme une sorte de, de, de raccourci ce qui est très très utile pour euh, emmerder les ennemis en passant derrière eux. Et c'est exactement ce que je compte faire en fait. Donc euh, c'est très très bien, ça me permettra de passer cette chaîne de montagne sans aucun souci. Oh, Hercule. Enfin, Hercule. Héraclès, pardon. Hercule, c'est la version romaine d'Héraclès. Tout le monde fait la faute. D'accord, donc c'est 7 qu'on a en face. D'accord. 7, qui est, euh, on va dire, l'équivalent de Loki hein, chez, les, euh, les Égyptiens. Ça reste un enculé, dans les deux cas. Heracles c'est le, mot grec. Ce qui m'a toujours fait rire quand j'entends euh, les gens me parler du Disney Hercule, en me disant que ça fait référence au mythe grec. C'est complètement con d'ailleurs, Hercule, parce que le méchant d'Hercule, dans le dessin animé, c'est Hadès. Hadès, c'est le nom grec. Le nom romain d'Hadès, c'est Pluton. Or, le film lui-même s'appelle Hercule. Hercule, c'est le nom romain d'Héraclès. Donc, les mecs, ils se sont plantés, mais à un niveau euh, surdimensionnel. C'est. Ils ont changé de langue, en fait. Ils ont le nom est en latin, mais euh, le méchant c'est le dieu grec. Donc ensuite on s'étonne pourquoi je déteste ce Disney. Peut-être parce que c'est n'importe quoi. Autant je sais que Disney n'est euh, est pas particulièrement euh, obligé d'être fidèle au, au qu'il qu'ils adaptent, je sais, par rapport à la petite sirène, il y a, un certain nombre de, contes qui, oui, sont vraiment pas du tout fidèles à, ce qu'ils devraient faire, mais de là à quand même aller jusqu'à se tromper de langue en plein milieu du truc, c'est n'importe quoi. Ah, ah, ah, ah ça c'est bien ça. On a trouvé donc quelque chose qui augmente euh, la et on a trouvé la base ennemie aussi. Ou du moins une des bases, parce que je sais qu'ils en ont deux. Alors moi, comme vous pouvez voir, je suis un joueur qui est vraiment, vraiment basé sur la défensive dans euh, le jeu stratégique. stratégie. J'attends, je suis complètement Obi-Wan Kenobi dans Star Wars, j'utilise la forme 3, c'est-à-dire j'attends que l'ennemi montre sa faiblesse, attaque en force envoie tout ce qu'il a, euh, dépense une énergie colossale à essayer de, m'abattre, et s'éclate contre mes murs. Et quand il a fait ça, t'envoies ta propre force. Parce que maintenant l'ennemi est devenu faible. Et tu l'éclates. On va avancer et on va... Alors, Hera ou Hephaestos. Encore une fois, Hera a une unité qui est malheureusement euh, unité qui est marine et nous n'avons pas de flotte, donc on va prendre Hephaistos Et Hephaistos a surtout un des pouvoirs que je trouve être les plus cheatés et intéressants de tout le jeu. C'est le pouvoir de la corne d'abondance. On va faire... que c'est trop loin de la base non plus efficace serait de le mettre dans ce petit bosquet qui est juste là. Tac. Tac. Notre passage des enfers est maintenant créé. Tac. Un camp d'abondance, en fait, c'est quelque chose qui va progressivement vous... Voilà, vous voyez, les, les, sont passés de l'autre côté du passage des enfers, et maintenant, vous vont devoir garder le passage des enfers. La corne d'abondance, comme je disais, est euh, quelque chose qui va progressivement vous ramasser du bois, de l'or et de la nourriture. Vous voyez là, il y a mon taux de bois, d'or et de nourriture qui augmente tout seul. Je n'ai besoin de ne rien faire, euh, la corne d'abondance le fera pour vous. Donc on commence à avoir une petite armée qui se développe. 3, 2, 1... Bingo Πρόσεχε. Pile à l'heure Pour le délire, on va construire un petit temple là. Et surtout ce qui m'intéresse c'est comment ils vont réagir en face. Est-ce que je peux les insulter un peu Est-ce qu'ils m'attaquent Ils m'attaquent pas, hein. attaquent pas, ils attaquent pas, ils attaquent pas. Merde, bah s'ils attaquent pas, ça va être un de les attaquer, parce que cette vidéo, faut pas non plus qu'elle dure des milliers d'années. Allez, alors. Et eh bah ben, on va tout envoyer hein, d'un coup. Hein. J'aime pas utiliser cette tactique là de j'envoie tout d'un coup, et je regarde ce qui se passe, mais je crois que j'ai pas, pas tellement le choix. Voilà, moi ça devrait pas trop traîner voyez ah déjà que la barre de vie elle descend mais à une vitesse, voilà les colosses y sont mis et quand je vous dis que les colosses c'est très anti bâtiment je ne déconne pas donc on a détruit cet endroit, on va détruire ça ici maintenant, allez et les armes de siège en avant parce que du coup ils vont commencer à s'affoler, ils vont envoyer leurs hommes toi, que dalle. Πρόσεχε. Εις μάχη. Λέγε. Εισβολή. Πρόσταγμα. Έτοιμη. Εισβολή. Λέγε. Όρο. Bah, ça se passe plutôt pas mal. Même on a récupéré des vaches. Donc, je dis que tout va bien. Εισβολή. Ah, on va détruire les obélisques. Εισβολή. Tout détruire. Πρόσταγμα Tous on peut. μάχη. On le détruit. Les maisons, c'est le même combat. Λέγε. Έτοιμο. Όρο. Maintenant, faut trouver les derniers. euh, Il y a lui là. Ulysse. Γε. Καλώς. Λέγε. Όρο. Πρόσταγμα. Ορθός. On va trouver les derniers, euh, dernières forces de notre ennemi. On va détruire leur dernier marché qui constitue en fait leur dernier... Euh, leur dernier bâtiment. Hein. Et les Grecs ont remporté la victoire aujourd'hui. Et ben voilà Victoire C'est parfait Et c'est sur cela qu'on va se quitter mes chers amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il aura peut-être été un peu long, euh, en même temps c'est un jeu de stratégie donc il demande de la patience et beaucoup de temps. Euh, donc comme je disais, si jamais vous avez envie que cette Série deviennent quelque chose de beaucoup plus long, euh, on peut faire la campagne ensemble. Je vais vous montrer très rapidement à quoi elle ressemble cette campagne. Voilà, ça c'est la campagne. Euh, la campagne numéro 1, elle fait 32, 32 euh, scénarios, sans compter le prologue. donc c'est très long, mais J'aime beaucoup cette campagne, on pourrait la faire avec vous, il y a plusieurs campagnes en plus qu'on peut faire. Hein. vous voyez, on n'a pas qu'une seule, hein, on a 1, 2, 3, 4, 5. On en a 4, plus l'un to play, mais on va pas faire l'un to play parce que je suis déjà joué. Euh, donc, sur ce, euh, je vous laisse dire dans les commentaires si vous avez envie euh, de voir cela apparaître un jour sur la chaîne, ce qui ferait donc des épisodes assez longs et euh, une série assez longue. Tout dépend de si vous avez envie de voir ça ou pas. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu à la vidéo, de dire dans les commentaires ce que vous avez aimé ou non, si vous aimez les jeux de stratégie, quel est votre jeu de stratégie préféré, et enfin euh, de vous abonner au compte Twitter, à la page Facebook et de venir nous dire coucou sur Discord. On sera toujours ravis de vous accueillir. Sur ce, je vous dis à très très vite, à très très très bientôt et ciao